Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag har jag varit och plockat svamp. Karljohan. Som jag nu ska torka i svamptorken. Så jag tänkte ni får följa med på hur jag gör. Så vi sätter igång. Först tar jag nu och sköljer av alla svamparna. Jag har tagit bort foten på en del av dem, men inte på alla. Sen ska jag skära bort själva innan den där gummirade ytan. började med att gröpa ur dem. Och det är för att få bort det här köttet som är här. Det här eh, tjocka. Svampiga. Och se till att få bort så mycket vid foten som möjligt också. Så då ser den ut sådär. Och nu ska jag skära den. skär den först på mitten. Och då ser jag ju också om den är maskäten inuti. Och det var den ju inte. Så då lägger jag upp den. Så jag fortsätter göra det här och så återkommer jag när jag är klar. Sådär, nu har jag rengjort svampen och ska skära den i mindre bitar så att den går ner i torken. Och nu ska man ju inte skära för små bitar eftersom att när jag torkar så krymper ju svampen och vätskan försvinner. Så jag börjar med att lägga av en del här då. Ni ser ju det ganska stora bitar som jag håller i nu så att man får tänka på att göra dem halvstora. Så då tar jag den här kniven igen. Jag skär bort själva foten. Och sen skär jag bara bitar ungefär en centimeter tjock. och halverar de här då. Bara så här. Sådär. Här har jag då en tallrik med karl som jag skar upp som nu ska in i svamptorken här. Och sen har jag sparat några bitar som jag ska steka och eh, lägga på smörgås. Så vi börjar väl med och lägger dem i torken. Då har svamptorken här och den har fem våningar. Så jag börjar med att ta av så att jag börjar från undre våningen. Så då har jag första våningen här och då fyller jag på svamp här och det ska inte vara för tätt. Så jag sprider ut dem. Sådär, det var lager ett. Då lägger jag ett tomt lager så det får lufta. Och så lägger jag ytterligare en tredje och lägger på lager två. Sådär. Nu har jag fyllt på torken så jag har fem lager och varannat tomt för att eh, det ska få lufta ordentligt. Sen lägger jag på locket. Ställer in temperaturen på 40 grader och startar. Om jag Då får torken gå i ungefär 6 timmar och så ska jag kolla med att bryta i dem hur torra de är. Och är de inte torra då så låter jag dem vara tills det går att bryta sönder dem. Sen är de färdiga att paketera. Hejsan! Nu har det gått lite mer än sex timmar på grund av att jag hade skurit ganska tjocka skivor av svampen så tog det längre tid att torka. Eh, det bör man tänka på när man skär svampen. Kanske tunnare skivor, då har du kortare torktid. Har du tjockare skivor, då blir det längre torktid. Och jag har ju en centimeter nästan, så för mig har det nu tagit 16 timmar. Så nu ska jag slå av den. Jag kollar då och då hur konsistensen är och nu är den brytbar. Så vi gör ytterligare ett test. Vi slår av och kollar. Då tar vi av locket och så kollar vi hur sampen ser ut och hur den känns. Här har vi då en liten tjockare skiva som ni ser. Och jag knäcker den. Och den knäcktes av som hårdbröd. Så den är färdig. Så tar vi av nästa lager. Där har jag två lager som är tomma. Skalar vi fjärde lagret. Samma där. De bryts av lätt, de som är jättetjock. Så nu ska jag bara paketera i zippåsar så har jag svamp för att göra såser eller att ha i matlagning. När ni sen ska använda det i matlagning, tänk på att kanske blötlägga svampen ungefär ett dygn före. Så är den som ny. Då är den mjuk igen och eh, redo att tillagas. Så jag hoppas det här var lite givande film för er. Har ni frågor, ställ dem i kommentarsfältet nedan. Och så får jag önska er en trevlig dag. Ha det bäst. Hej då!